て思わなかった憧れてた先輩から不意に声をかけられた私の名前知ってたことびっくりしちゃうバスケットのインターハイ応援に来てと周りの友達がしたてる チャンスに攻めないと悔いが残るから You will, you will